Hallo Papa. Hallo. Wie geht's? Ja, sehr gut eigentlich. Sie telefoniert nur. Ich bin gleich fertig mit euch. Ich habe jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter. Naja, das ist ja gut. Dann ruft sie dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr. Das ist schon Wahnsinn, mit welchen Schwergewichten sie da im Ring steht. Das ist sind zu Besuch? Ja, spontane Entscheidung. Ich habe mir Modus Monat freigenommen. Das war jetzt aber echte Angst. I'm Tony. T Tony Erdmann. Nice to meet you. I'm consultant and coach. Also das wird jetzt bestimmt die Feministin in dir ärgern, aber... Ich bin doch keine Feministin. Dann würde ich es mit Typen wie dir gar nicht aushalten, Gerald. That's you. That's you. Sorry, Bogdan, my father made a stupid joke. Willst du mich fertig machen oder was? Wenn es um Ihren Vater geht, dann bin ich nicht der Richtige. Ah! haben Sie für tot gehalten? Es ist auch von Vorteil, ein anderes Gesicht zu haben. Es ist so ein Wunder, dass du überlebt hast. Ich suche meinen Mann. Where are the girls? Wo ich bin, bin ich bei dir. Wir können Geld verdienen, viel Geld. Sie sehen jemanden sehr ähnlich. Wem? Meiner Frau. Vielleicht lebt sie ja noch. Sie ist tot. Nelly hat ihre Haare mit gefärbt. Nelly hat das Bild sehr gemocht. Sind das Nellys Sachen? Hast du? will das nicht No more riding, no more rodeos. If you don't stop, your seizures are gonna get worse. I'd sell Gus, Brady. I can't sell Gus. It's not like you can ride anymore. You seen Lane? Remember when he went three for three in McCool Junction and won it? Yeah, that was a good night for Lane. There you go. Sometimes dreams aren't meant to be. Who's this? That's Apollo. Wow, that's amazing. A horse that never had nobody on his back before. Where are you going with that? I'm going to the rodeo. You don't need to go ride today. I'm entered and I'm riding. Go kill yourself then. Keta. 合格おめでとう。 小学校入学のための血液検査がご両親と一致しなくて本当に啓太は私たちの子じゃないんでしょうか流星です啓太です 今後はスムーズに交換へ進めそうですか犬や猫ならともかくどうした会いたくないの俺たちの子に流星君のママはどんな人先週は怖かったけど優しかった それでも血のつながってない子供 你知道满洲里吗？知道。你准备去哪？你跟我去满洲里吗？我不想和你去任何。地方。 他他妈整天就坐着，也可能他就喜欢坐。着。 到底什么意思嘛？这就是应该的你你先去哪儿？对啊。我我咋车送你过来嘛？ 三，是三的影子，够，懒得进货。夏天，人的美很固执，灵魂的美。 conversar conmigo. Ah, purita Estoy tocado por el Señor. Le pedí al padre García que me acompañara. Él es director espiritual. Tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Es un hombre muy preparado y muy hermoso. nosotros tenemos una vida buena acá. Nosotros llevamos una vida santa. Hermana, usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá. Es un centro de oración y de penitencia. Lo que yo necesito saber es si ellos están conscientes de por qué están acá. La iglesia se lava las manos y nosotros quedamos como los chivos expiatorios. Vamos a tener que cerrar esta casita. Aquí no está Dios, padre. Esto es una cárcel. Si usted nos echa de aquí, yo voy a llamar a la televisión y voy a contar todo esto. ¿Ha pensado alguna vez que usted es un delincuente? Y yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que estoy hablando, pues yo soy el rey de la represión. Dios en el cielo nos iba a perdonar a todos. <laughs> 형님 저 갈게요 빨래하고 청소하고 할 일 다 했어요 내가 건망증이 와갖고 말을 자꾸 잊어먹네요 아, 여러분들도 이제 시를 한 번씩 써보는 거예요 난생 처음으로 한번 써보세요 아시겠죠? 네. 나무는 왜 봐? 나무를 잘 보려고요 시를 왜 배우세요? 그러게요. 내가 시를 왜 배울까요? 환자분은 지금 알츠하이머 병이세요. 아무리 궁리를 해도 동거할 데는 없고 그래서 얘기하는 거예요. 굉장히 기분이 좋았고 왜 그랬어? 어. 왜 그랬어?